bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo o vídeo, como vocês estão, né? Então aqui tô hoje não tem nada pra fazer, hoje é aniversário de novo dessa gata aqui, linda aqui, ó. Pronto, já, pode. O que, que, você tem pra falar sobre o seu aniversário, hein? Ah, é então hoje vamos beber de novo, entendeu? Eita, quase bati na mulher. Ah, então a gente tá indo aqui no, no box comer, eu vou dar uma filmadazinha bem de leve, mas bem de leve, tô com um range preguiça. Pensa na cidade de vocês também, tá muito assim, ó. Tem muito cara assim também, ó, pertinho. cidade. deixa. É Cadê o pé? O pé? Ah, então, vamos comer aqui. Eu não de porque é chato. Meu Deus do céu, a mulher tomando água aqui, ó. Primeira mão pra vocês aqui, ó. E <laughs> essa água dela vai demorar. É claro, é água de gelo.

eu cheguei e dormi lá na casa dela. Só que quase que dormi lá no chão, né? porque eu fiquei hum, hum, hum, quase que eu dormi no chão. Eu vou. Se, se der certo, eu mostro só onde eu vou, quase que eu dormi. Quase dormi no carro, quase que eu dormi. Então uma coisa triste. perdi. Uhum. comida, depois eu falo com vocês. Já terminamos lá e tá, tá gravando? Ah, tá. A outra tá indo comendo aqui, que não para. Pessoal, vou falar. Falando o coisa pra vocês. Namorar em é Quando é Emily, me conheceu, eu era forte. Agora. Hum. fazer.